ዞር የማረገው ዲናማ ነው። እንደዚህ ነው አሽከርከረው ዲናማ ኃይል አለች። እንደዚህ ነው ገብታል። መሞቅ ማድረግ ኦይል ኮምፕሬሰር ይባላል። እሺ መገናኛ አለ ከሳይሱ ወደዚህ መስመር ይሰጣል። ውሃ እዚህ መስመር ይሰጣል። ኦይል እሺ፣ መገናኛ ዋናው ውሃና ኦይል ኮምፕሬሰር ይባላል። ኮምፕሬሰር የራሱ መስመር ውሃ ይሰጣል። ኦይል የራሱ መስመር ይሰጣል። ኮምፕሬሰር ይባላል። ኮምፕሬሰር እዛ ውስጥ ነበረ። ከዛ ኮምፕሬሰር ወደዚህ መስመር ኦይል ነው፣ ወደዚህ መስመር ውሃ ነው። 啊，青海了，我讲我汉，嗯，张三啊，嗯，青了。 <laughs>